Hai happy guys, kali ini kita akan membuat kue keranjang khas Imlek Mini. Cuma dua bahan, mudah dan gak pakai lama. Supaya jadi kue kekinian, kita tambahkan topping keju. Dinginkan sebentar, langsung bisa dimakan. Semua pasti suka. Hmm, enak banget guys. Benar-benar beda Yuk kita mulai. Dua bahan utama. Gula pasir 200 gram. Tepung ketan 200 gram. Daun pandan 2 batang. Air 350 ml. Topping tambahan keju parut secukupnya. Resep ini untuk 7 buah kue keranjang mini. Cara membuatnya Gula pasir dimasak dengan 250 ml air yang dituang sedikit demi sedikit sampai menjadi cairan karamel kecoklatan tambahkan daun pandan untuk pengharum rasa. Gula karamel disaring tepung ketan dicampur dengan gula karamel sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Campurkan sisa air 100 ml dan aduk sampai merata. Campuran bahan disaring agar tidak ada yang menggumpal. Siapkan cetakan aluminium kecil ukuran 7 cm. Masukkan kap kertas kecil ukuran yang sama. Kap kertas ini sudah ada lapisan anti lengketnya. Masukkan campuran bahan kue keranjang ke dalam kap, jangan sampai penuh. Tutup dengan aluminium foil supaya ketika dikukus tidak ada uap air yang menetes. kukus selama satu jam, lalu diangkat dan buka aluminium foilnya. Taburkan parutan keju di atasnya. Dinginkan sebentar. Kalau mau lebih kenyal, bisa didinginkan di kulkas. Kue keranjang mini siap untuk disajikan. Kue keranjang mininya tidak perlu dikeluarkan dari cup kertas. Ketika mau dimakan, cup kertas tinggal dibuka atau disobek.